rakentaa luonnessa lasket kyyneleitäni niin monia. Naapurin jätkä soittaa taas punia, aikaan sama kuin viime päivinä. Tulevaa aamua huomaa et ikinä, poskilla meikit täytyy pestä. Pisarat nousevat sydämestä. Aiotko näin luovuttaa? Voisitko odottaa? Kerro ei kuka mikä sua riivaa, esität hyvältä tuoksuvaa diivaa. Pettymys! Teit jotain uutta ja upeaa Menneisyys vain ahdistaa rupeaa Elämä ei armahtanutkaan norjaa Sielua särkynyttä ei korjaa näy naamasta Olet lähdössä tästä maailmasta Pettymys Jäisitkö vahingossa muka alle Kävelet kiertotietä asemalle Toivomme että pääset perille Tuuli kantakoon murheesi merille